Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come risolvere l'errore della game session VAC di Steam che quando vai a trovare una partita su CSGO esce questa notifica ok? Mi è uscita proprio ieri, ho riavviato 3-4 volte Steam e non è più apparsa, ma non solo riavviando anche Steam ma disconnettendo anche l'account quindi se io vado sul mio account questo è il mio account faccio esci dall'account disconnetti ok assicuriamoci che steam sia chiuso completamente ok gestione attività ok steam eh, è chiuso riapriamo Steam ok una volta connesso andiamo su CSGO Counter Strike gestisci sfoglia i file locali la cartella di CSGO questa no su questi due file cancello questo cancello questo ok chiudo proprietà file locali verifica integrità dei file di gioco ok un file non sono, cioè un file sono stati convalidati e verranno riscaricati post scaricato tutto possiamo giocare ok eccolo qua e avvia una partita confermati la partita la voglio annullare non posso annullarla vabbè e CSGO funziona funziona ok spero tanto di esservi stato d'aiuto in eh, questa nuova guida ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao